Hallo allemaal, ik ben Natasha en ik wil nog graag deel aan jullie wat ik vandaag uh, bloesems heb aangekregen die ik heb besteld. Dus eh, deze. Ik heb zo dus drie flesjes aangekregen. Dat is, uh, eh, bachbloesems zijn een, natuurlijk, zijn een natuurlijk middel. Gemaakt uit bloesems. En zij helpen ook heel erg om om om te gaan met bepaalde dingen waar dat je last van hebt. Zoals bij mij zijn dit dus mijn ongeduld waar het goed tegen helpt. En ook mijn, eh, mijn, heel erg gevoeligheid waar ik veel last van heb. Ik heb een gratis, eh, gratis test gedaan eh, op de, de site bij wie dat ik het heb besteld. en dan heb ik aangeduid waar ik last van heb. En dan hebben de persoon die deze bargbloesems dan maakt, heeft dan de bargbloesems gekozen eh, die helpen dus tegen hetgene waar ik last van heb. Dus ik ben al heel erg blij dat die vandaag zijn aangekomen. Ik moet nu elke dag eh, een aantal van deze druppeltjes innemen. Drie maanden lang. En dan zou, het wel echt wel, zou ik echt wel resultaat gaan zien. Dat het echt wel helpt <laughs> om eh, dus mij wat beter te voelen. Dat, dat mijn, de dingen waar ik last van heb, dat die zouden verdwijnen of toch heel erg minder zouden worden. Dus ik ben er heel erg benieuwd naar. <laughs> Ik wou nog heel graag even met jullie dus delen dat, ik, dat deze vandaag zijn aangekomen. En dat ik dus uh, ja, inneem. Ik kan het ook iedereen aanraden. Het is een natuurlijk middel. Eh, je kunt er niet verslaafd aan worden. Er komen geen bijwerkingen bij kijken. Dus het is gewoon een natuurlijk middel dat je heel erg helpt om eh, bepaalde dingen te overwinnen waar je last van hebt. Dus dat wil ik graag met jullie nog delen. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond en eh, heel veel liefs van mij.